welcome to morning dose daily ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಹಠ ಇರಲಿ ತೊಂದರೆಗಳ ಪರದೆ ಸರಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ stick to the work until it's done the barrier of obstacles shall fall